अरे ओ सुनो ये चाबी भी ले जाओ क्योंकि तो मेरे क्योंकि मेरे किसी काम का ही नहीं है उसमें तो सब कुछ पड़ा हुआ है सोना पैसा सब कुछ है और वहाँ पर टेबल पे मेरी गाड़ी की भी चाबी रखी हुई है वो भी ले जाओ मेरे किसी काम का ही नहीं है मुझे कैंसर है मैं तो दो महीने में मरने वाली हूँ ये लोग पकड़ो चाबी पकड़ो बैठिए बैठिए क्या हो गया क्या जरूरत है टाइम क्या हो रहा है अरे यार हम तो काम ही यही है बारह बजे रात तक चोरी करते हैं इतने अच्छे क्या बुराई है क्या बुराई है तुम मैं अच्छे दिखते हो अच्छे दिखते आपका कहना सही है अच्छा सही है मानते हो लेकिन लेकिन क्या दूसरे का काम करने में बहुत मगनमारी होता है ना तो मेरा सब कुछ ले जाओ ना यहाँ पर रहो अच्छे से अगर तुम तुम ये सब छोड़ देते हो तुम्हारे तुम्हारे जैसे मुझे लड़का मिलता तो तब की शादी कर लेती अच्छा एक काम कीजिए पहले लाइट ऑन कर दीजिए जाइए लाइट ऑन हो गया आप हाँ। कुछ आगे आप बोल रहे थे हाँ मैं ये बोल रही थी कि अगर तुम जैसा मुझे लड़का मिलता तो मैं कब की शादी कर चुकी होती उससे ठीक है हाँ शादी हाँ तुम्हें क्या बुराई है तुम कुछ खाए हो नहीं खाए हो खाना है तुम खाना भी खा लो खाना हाँ और मेरे को हाँ आपके जैसा इंसान तो नहीं देखा था मैं तुम्हारे घर में चोरी किया कभी देखा ही नहीं देखोगे भी नहीं कभी खाना खा लो पहले नहीं देखेंगे नहीं खाना खा लो पहले आपका कहना सही है लेकिन आप क्या बोले शादी हाँ। शादी में आपसे हाँ अरे यार ये बात तो मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा शादी और तो आज सोच लो सोच लो हाँ मैं सही बात रहा तुमने सही बोला यार और थोड़ा मेरा बाल भी मेरा गंदा है बढ़िया दिख रहा है ना अंदर आदमी सब का का करती है क्या बोलते हैं किस किस नेता है ना बोलिए मैडम जी बोलिए ना मेरा कान सुखते जा रहा है मेगा आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है ना इस गर्मी का टाइम है बहुत गर्म है यार पानी छूट रहा है कहा मैडम जी इतना गर्मी है मेरे को तो आकाशी लगेगा मैडम जी आपको बहुत गर्म है ना तो हम तोरीबे से हाउक देते हैं तब ना आपको ठंडी महसूस होगा तब ना वो अढ़िया के नीचे चुनू उनु चुनू करेंगे का हाँ हाँ चल कुछ बोलो बाबू काहे सोच बैठी हो कोई कोई डरे खतरा है ना मैं नहीं नहीं तुम बैठो तुम बैठो मैं जाती हूँ खान को वापस छुप सा चलो चलो मैं देखती हूँ हाँ। आवाज नहीं करना ठीक है हाँ। कौन है हाँ इधर है चोरी यार आजकल तो लड़की सबका भरोसा ही नहीं क्या मेरे को सपना दिखा रहा था कि आओ मैं तुमसे शादी करता हूँ चोरी करता है चोरी करता है